Saluton carai. Bon venon de nove alla mia video serio. Do fin fine pluvas. Yes. Mi fartas. Bone pro tio. Kio? Char mi sentas min in Nederlando. Es is necredeble. Ne pluvis por por se mai eble pli ol monato, ne credeble vero. Do rigardu io mette video. volas diri al vi ion uh, gravan fakte attendu momento povas vidi la indikilo nomigas Zamenhof strat la strato de Zamenhof kai pro tio mi volas paroli al vi o pri la voio de Zamenhof no mi pensas che che kio tenis min en esperantujo estis la filosofio de Zamenhof, homaranismo. Mi multe escribis pre tio, mi parolis pre tio publice per prelego e coto po. Se tio ne estas la, ne diro, la medio por, por esti eh, professoruma, do mi ne volas professorumi, mi volas eh, dire al vion tre simplan, nome, che che poi eh malfacilas esti homaranisto Hiero estis la regio tago anta o okay, kai tago esis la do de la tago de la liberigo de Italio chi uh, es ni diro pli mal pli oficiala himno a estas bella ciao o berolingis en la versio de Gianfranco en esperanto bella ciao igis fa, fa mega pro la domo de paper la fama Netflix serio. Oh, jen tio esas la la tempo e ĉu ne? Kaj ja, do uh, stranga afero, ĉar uh, mi estas uh, respublikano ĝis oste. mi tre sentas la liberigon de fascismo kaj na nazismo fare de Italio la omitio es vere renascigio de lando morale ca spirite mi devas sconfessi che mi ne senta stro la regio talcon. sed hierau mi ne sias kial mi sentis parton mi sentis min mi sentis min parto de citiu lando. La maniero in quiu homoi modere, modeste, festis la regio tagon, estis vere admirinda. Mi admiras citi un popolon, cae mi, la nederlandanoi, cae mi fieras esti gasto citie, ce, ce ili mi ne estas nederlandano kaj mi ĉiam estos la italo nederlando krom en Compreneble, kompreneble en esperantujo mi estas esperantisto punkto jes kaj jes mi estas ankaŭ itala koto poste tio estas alia afero fakte tio estas la granda salto de Zamenhof sen esperanto vi ciam estos mi ciam estos la italo en Amsterdamo. Kiel unua ni diru identigilo. Dum en Esperantujo mi estas esperantisto kiu laboras por Esperanto kaj per Esperanto fakte. Kaj tio estas la plej grava afero kaj poste yes, vi ami ankaŭ estas italo, kompreneble. Se tio estas dua afero. Do jen ĉio por hodiaŭ kai ja vidu al venis la la shipeto ora tingi zamen hofstrat zamen hofan straton do se facilas atingi tingi zamen hofan straton per shipeto chi es voyaggio dauras nur unu minuton malfacilas preni la Zamenhofan vojon. Sed valoras la penon tion fari. Se vi ne konas la filosofion de Zamenhof kaj vi komprenas min, ĉar vi parolas Esperanton, bone, el studu. Ĉar uh, eh, alikaze estas kvazaŭ vi konus la italan lingvon, Ciel duan lingvon, cae vi nescias ion aein pri la Colosseo, pau pri Florenza o Venezio. Ne, Pontu cae Bedauro. Sed vi ciam povas repari tion cae el studi. Ha! Vi demandas pre tio, cio ne? Yes, citio estas unu el miai cofroi. Mi devas... Eh, transloqui quelca in libro e eh, la domo alla ufficeio mi devo sciangi mian uh, en la urbo en la venonta monato do vivo ne facilas sed uh, eh, ni vivas interes plena in tempo in carai do mi gioias la vivon. Gioiu la vivo. Do, ni iras alla, alla leziono, do ni revenos poste. Ien mi de nove, mi estas en mia labor chambro, la universitato, en PC Hüfthes, kiel ciam. Mi estas iam uh, plena pro la caresado de la cato, eh, ambau directe, char eh, do gi caresis min, cae mi caresis gin, cae ja, au rin, se vi preferas, in estias, eble rin. Cae ja, char passis tiom da semainoi, ecte la lasta foio, ciam mi caresis vivantan estagion vi povas compreni min. Cium vi pensas, tutoro? Tutoro probas. Do, post mia recentrigio, iam tempesta por nia leziono. Restu cum mi. Resaluton cae bonvenon alla nova parto de nia malfurmo curso pria apposizie grammaticoi hodiau ni vidos la structuran syntaxon Tio estas la teorio de la franca linguisto Lucien Tenier kiu estas ĉi tiu uh, teorio modelo estas unu el la bazoj de apozicioj gramatikoj Do, citiu estas la dica libro de eh, la autoro quiun ni uh, enconducas hodiau. Do temas pri structura sintaxo, la titolo de la volumo, gi estis verkita en la franca originale origine ancau kai mm, pos multa iaro i venis eh, traduco alla angla sed uh, do est mi preferas legi la originalon kaj mi klarigos al vi kial. Hodio, char en la angla oni perdis la uh, ligon al Esperanto. Do, vidu, ni rigardu cune la enhavon e la comenzo della volumo. Librae sas longa, estas dividita in sub libro A, cae libro B. No, in libro A estas multae aferoi, fila basoi, in ni vidus poste libro B, libro C, libro D, cotopo. Cae postes ne la tria parto, vi povas vidici tie, vocaloi, ciu indicas transigoi de roloi grammatica e roloi en la fraso. Tiui vocaloi venas recte de esperanto, char A indicas adjectivoi, O indicas substantivoi, E indicas circunstanzoi, kai anco adverboi, I indicas verboi. Do, citiu esus la tutae reguloi por fari tion. Bone. Ni vidu cune nur unu exemplon. Unu exemplo sufficias por compreni la tuta aferon base intuizie. Do, vidu. Ebri il pos vidi cition. Do, cition frason en la Franza. Estas en esperanto via iuna amico conas mian iunan cuson. Via iuna amico conas mian iunan cuson. Mian iunan cuson. Rigardo, ci tio estas la strukturo de la fraso lau la uh, interpreto de la autoro, sed vidu, ci tio estas la strukturo. A, A, O, I, A, A, O. No, vidu, estas recte el esperanto. Donas al vi. Do, tio signifas kion? signifas kion? Kion tio signifas tio? Signifas vera simpla afero. La afero estas, che ni havas du polusoi, du polusoi en la lingua, la verbantai kai la nomantai, la i kai la o. Kai poste la i acceptas la modifiloin qui estas la circunstanzoi la e dum la o acceptas kiel modifiloin la a ne nur adjektivoi ne nur adverboi esas pli larga fero ca esas pli generala tiesos la la punto la autoro ne parolas pri esperanto parolas pri multe lingvoj. Estas ekzemplo in la russa, in la araba, en la cina. Ne gravas. La structuro estas universala. Kaj tio estas la unua ni diru donaco de Lucien Tenier al la poezia grammaticoi. Do coran danko pro via tento kai ni gis morca o resto con ni por la venonta lezione coran dankon kai lasu al mi kiel ciam diri duona masteon kai gis morgau fartu bone kai studu hof.